说老实话，呃，这个舒服啊。 HBW 的经典款拳套，手腕连接处有一个半月形的保护片。再看魔术贴，钩面是进口的射出钩，保证你的皮肤不会被划伤。毛面非常的厚，非常的牢固，非常耐久。手心的填充非常的饱满，你防守对脑部的震荡会减弱。抓握棒的部位非常饱满，戴进去就会感觉到包裹感特别的强。手指部位是螺旋状的一个包裹感，这个位置非常柔软的超纤包边，舒适度非常好，而且没有瑕疵。这副拳套实际是全。 全能型的、多功能的，新手的话建议你选十或十二盎司。如果你注意保护对手，没事打打实战，建议你选十四盎司。如果你体重特别大，OK，我建议你直接选择十六盎司。